Molt bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i esta setmana, per no variar, també hem dut un convidat molt especial. Soc Pere Palés, eh, vas néixer en 1975 a Carcaixent, la Ribera Alta, i és un plaer estar així amb vosaltres. Mm -hmm. El plaer és nostre, Pere. Moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. I bé, avui tenim una entrevista, no? un repàs biogràfic també molt, molt mogudet, no? Perquè tu, encara que has nascut en el 75, encara eres prou jove, eh, tens una trajectòria dilatada en el que seria el món de l'associacionisme polític. I anem a començar el nostre repàs no? per les Joventuts Nacionals Valencianes, no? les Joventuts d'Unió Valenciana, que uh mhm. -huh. tu, formes, tu passes a formar part d'elles sent molt jove. Molt jove. Jo crec que, si no, si no recorde malament, perquè l'edat ja, ja apreta, vaig entrar en l'any 1987, és a dir, quan tenia 13 anys, inclús recorde, i crec que l'extraviat, vaig tindre carnet d'Unió Valenciana sense, sense poder tindre'l, perquè no, no, no tenia l'edat l'edat mínima. I, I sí, vas, vas començar molt jove, influenciat fonamentalment per, per les meves inquietuds i, i per la influència familiar i, i, i sí, als, als 13 anys, efectivament. Mm -hmm. I, i clar, estem parlant de l'any 87, vull dir, estem parlant de <laughs> pràcticament la prehistòria, no? Per aquesta època al, al País Valencià podríem dir que la força hegemònica era el PSOE, no? O sigui, tu entres a, un part, a militar en un partit polític per entrar, estar en oposició i tu com a persona molt, molt jove i en aquesta època, com, ves, com va ser per a tu entrar a Unió Valenciana? Pues va ser, va ser jo, diguem, un, un procés eh, viscut de forma molt natural, perquè eh, en aquell moment eh, ma mare pues, doncs, ja militava en la Unió Valenciana, inclús ma mare va arribar a ser la presidenta local de Carcaixent, i, i va ser un projecte jo crec que, que en aquell moment molt il·lusionant, perquè es tractava de convertir, de convertir Unió Valenciana en una opció representativa, en una opció que tinguera, que tinguera opcions de, eh, de, de governar, i, i vaig viure pues, doncs, un poc el, el, el, el naixement d'aquella Unió Valenciana que ja a partir de l'any 91 pues, doncs, va tindre més protagonisme institucional. Però jo, jo recorde, recorde en, en carinyo aquella, aquella etapa, sense dubte. Mm -hmm. Perquè, de fet, l'any 87, si no m'equivoque, no? és el 86 la primera volta que Unió Valenciana es presenta en solitari a unes eleccions. Exactament. Que eren les generals del 86, primer, primer diputat eh, a nivell estatal. Mm -hmm i, i no, els politòlegs, diguem, que, el, que han estudiat aquest tema eh, consideren que esta, este període és el que comença a néixer Unió Valenciana, millor com a força diferenciada de les altres forces del centre dreta o de la dreta valenciana. Cert, Unió Valenciana ve, ve de, la, de la coalició popular i és cert que en aquell moment pues, Unió Valenciana tracta de d'assolir certa personalitat pròpia, es, es converteix en un projecte singular, y, y esta etapa és precisament eixa en la que es tracta de construir un, un partit diferenciat de, de, de, la, de la resta, sobretot de l'Aliança Popular eh, Valenciana de l'època. Mm -hmm. Suposo que conforme avancem en aquesta entrevista anirem veient també l'evolució no, d'aquest partit. Uh -huh. eh, tornem a la teva època en 13 anys. Diguem que tu entres i, òbviament, tu vas formant-te com, a, com a persona i com a la teva personalitat política se va formant en aquesta època. Uh i diguem que a poc a poc, i sobretot dins de les joventuts, no? que pot ser foren les l'entitat més dinàmica dins del partit és que comencen a veure els canvis i certes demandes. Cert, jo crec que les joventuts no valencianes sempre foren un món un món a banda, un món ben, ben distint de, de la Unió Valenciana eh, diguem convencional. Eh, jo, jo vaig entrar a fer política en Carcaixent a nivell local, a nivell comarcal, eh, i, i després pues, doncs, em vaig enganxar a les Joventuts Unió Valenciana a nivell, a nivell nacional. En aquell moment eh, liderades per Maria Àngels eh, Ramon Llin i, i a partir d'ahir pues, doncs, les joventuts sempre, sempre foren, foren un nucli de, de molta activitat i, i enganxarem ràpid i, i a partir d'ahir pues, doncs, vas començar a tindre responsabilitats a nivell local, també a nivell comarcal i després ja en, una miqueta més endavant en l'any en l'any 93 a nivell, a nivell nacional. Que l'any 93 és aquell any on es produeix l'expulsió de gran part dels jovens no, de Unió Valenciana perquè prèviament s'havíem organitzat una cosa que tu també participaves d'ella, que és Dia mm. Joventut Valencianista. Sí, jo crec que, que prèviament a aquest moment eh, la joventut Unió valenciana pues, pues, en aquesta hiperactivitat que, que teníem a nivell organitzatiu és cert que, que hi hagué una època convulsa, una època difícil, i, mm, i això eh, va desembocar en un congrés en, en gener de 1993, on hi hagueren, on hi hagueren dues llistes eh, distintes, eh, de, de naturalesa ben, ben diferent, i això després pues, pues, eh, esdevingué en, en l'expulsió de, de part d'aquestes joventuts eh, expulsió la qual pues, pues, eh, va ser molt, molt trista, injusta des de tot punt de vista i, i una acció unilateral de, de, de, de en este cas de Vicent González Elizondo que fou el que, el que va decidir fer allò. Jo crec que va ser una, una llàstima, una, una època en la que podíem haver fet moltes coses junts i, i allò trenca, trencar completament. No? Eh, naix en paral·lel Joventut Valencianista, que tracta de rescatar a tota aquesta gent eh, que, que fou expulsada d'Unió Valenciana i, i jo ho recordem amb, amb tristesa perquè realment de veritat que, <clears throat> que la generació que, que, que, tingué, que tingué la joventut valenciana en aquell moment, una, una magnífica generació que si no haguera tingut este, este impàs pues, haguera fet coses molt, molt interessants. Mm -hmm aquesta generació, no? que diguem que ve, venia de la mà de Federic Feases, no? que malauradament va morir sent molt, molt jove, uh -huh. i mhm. després diguem, de, del grup que fundaria Joventut Valencianista, eh, la, clar, la, la plantilla de noms és brutal, no? està Vicent Flor, està Clara Ferrando, està Filipians també, no? N'hi ha mhm. moltíssima uh -huh. gent que, que diguem... Eh, més o menys podries explicar-nos un poc eh, el naixement d'aquesta joventut valencianista i què volia aquesta gent? Sí, joventut valencianista naix naix un poc de, per, per a donar lloc a tota, a tota aquesta gent i, i amb la vocació inequívoca de generar un espai de reencontre de, de, del valencianisme de conciliació, un espai on se superaren els vells conflictes i els vells atavismes que havien presidit el valencianisme polític des de feia molts anys. I aquesta generació, te deia que era una generació, al meu parer, molt, molt important i molt transcendent, perquè jo crec que és la primera generació política que que supera de veritat el conflicte valencià. Vull dir, és una generació que ja no du a les seues esquenes la, el, el conflicte, eh, una generació que decidís eh, superar-ho i, i Joventut Valencianista és un d'aixos exponents eh, ben importants de, del moment de superació, de superació de qualsevol enfrontament eh, civil o polític entre valencians. Uh mhm. -huh. I diguem que quan se ve este congrés del 93 de les joventuts, la part que queda expulsada és precisament la que estava més vinculada al Joventut Valencianista, no? Sí, en realitat, en realitat Joventut Valencianista naix després. Uh mhm. -huh. Vull dir, eh, l'aposta que, que es feu per, per part de determinada gent fou les Joventuts no Valenciana, era la, era la gran aposta. Eh, en aquell moment eh, perden l'Assemblea Nacional eh, i decidixen eh, re, reubicar-se en el camí de, de Joventut Valencianista. Joventut Valencianista és, és posterior a aquest congrés i tracta un poc de, de, de, de generar aquest espai per a, per a que tot aquest equip de gent no, no es perguera i, i poguera mantenir la, la flama, no? Mm-hmm. I diguem que tu sí que te quedes dins de les joventuts de Unió Valenciana, tu no eres expulsat, uh mhm. -huh però sí que participes d'esta joventut valencianista. Sí, jo, jo tinc la, la fortuna de, de, de continuar. Eh, en aquell moment continuar en una valenciana no, no, no era fàcil, i no era fàcil perquè la conjuntura era, era complexa, també la, la naturalesa de la Unió Valenciana en aquell moment era d'especial complexitat, però és veritat que jo també participe d'aquest Congrés Fundacional de Joventut Valencianista i sóc un dels membres eh, Eh, d'aquella primigènia JB i, i sempre vas tractar d'estar implicat eh, de forma, de forma directa. Sí. Mm -hmm. Has dit no, que la situació a Unió Valenciana era complexa. Podries fer-nos cinc cèntims de com estava el panorama en aquesta època amb, una Unió Valenciana que estava al govern de la ciutat de València que mm. ja se ve a dins de la Generalitat també? Sí, jo crec que el punt d'inflexió, eh, l'acabes de comentar, va ser el pacte amb, amb el PP. Jo crec que el pacte amb el PP va suposar un, un trencament un, intern eh, donat que, que Unió Valenciana podia, podia haver governat, eh, recordem que, que el PP va tindre nou, nou regidors, Unió Valenciana 8, i, i se li dona el govern a, a Rita Barberà, eh, i allò, i allò va, va suposar un trencament sobretot estratègic eh, dins d'Unió Valenciana. Moltíssima gent que ens manifestarem en desacord en aquesta en esa tàctica que, que en aquell moment comanda eh, Lizondo i, i això genera que Unió Valenciana de cop a repente es fera major, diguem, es fera major i, i començarem a, a governar i probablement jo crec que Unió Valenciana no estava preparada per a, per a donar aquell, aquell pas. De fet, aquell pacte amb el PP fou, fou fatídic. Jo crec que un dels, dels grans cols de mà que va rebre Unió Valenciana i que marcaria eventualment el seu destí. Mhm. La relació de l'Izondo amb les joventuts en aquesta època era tan ruïna com podem desprendre no, de l'expulsió de, de, la, de la gent més vinculada a la joventut valencianista, amb la resta de les joventuts tenia bona relació, mm. o quina era la relació de l'Izondo amb la resta del partit? Sí. L'Izondo Lizondo era una persona de relacions eh, difícils, era un personatge eh, ben, ben complicat. La seva relació amb la joventut era una relació eh, eh, distant. Jo crec que ell, ell no, no, no li agradaven determinats discursos, era, era un personatge que, que feia política molt en base a, a, a les seues percepcions i a les seues intuïcions, era un polític de la vella escola, i les joventuts no valencianes sempre es caracteritzaren per tenir un discurs ben propi, i això no li agradava això no li agradava i, i com, com tot en política, vull dir, ell, ell, volia, ell volia controlar al màxim eh, a les joventuts i en la mesura que, que es descontrolaren pues, eh, pues esdevingué, esdevingué tot, tot el conflicte. Tinc que dir que, que, que l'Izonda en aquell moment eh, es, va, es va comportar d'una forma absolutament improcedent i, i lamentable. Jo crec que, que feu coses, jo vaig estar present en, en moltes d'elles que, que són absolutament reprobables i que, i que avui no tindrien, no tindrien lloc. En resum, Lizondo, Lizondo va cometre molts errors en, en aquell moment, desgraciadament errors que, que, foren, que foren irreversibles en gran part. Mm -hmm. Eh, normalment la imatge que s'ha donat de Lizondo no és, vull dir, d'una persona que millor fins i tot traicionada per la gent del dins del seu propi partit, eh, no sé quins serien el millor els errors mm. que fa Lizondo o per què al final perquè al final de la la directora de Lizondo Unió Valenciana crec que ell fon expulsat abans de, del sí. seu trist, de la seva trista mort. Eh, quina era la relació entre el partit i... Sí. Lizondo, Lizondo entenia el partit com com a la seva pròpia empresa. Elizondo tenia, tenia una, una visió patrimonialista d'Unió Valenciana i en la mesura que ell eh, liderava el partit tot anava bé, però en quan tenia contestació interna i més encara quan hi hagué el relleu amb Héctor Villalba, ell no va entendre ni processar adequadament allò i, i jo crec que Héctor eh, en el seu moment va tenir moltíssima paciència, jo crec que l'expulsió d'Unió Valenciana va ser eh, l'últim extrem, jo crec que ja que eren... Eh, perquè, clar, ara, ara és difícil recordar el context, però és que teníem a, a un Vicent González Lizondo criticant a Unió Valenciana en la seva direcció tots els dies en els mitjans de comunicació, vull dir, que, que, era, que era una posició eh, des de tot punt de vista. Jo crec que Héctor va tindre moltíssima paciència fins que eh, va arribar el moment en què no hi havia cap altra possibilitat què fer a l'Isondo eh, fora de Valenciana. Mm -hmm. Estem parlant de més o menys l'any 95, no? que és quan se fa el, el pacte de govern amb el PP, e, o l'any 96, que és el primer any després, sí. i perquè tu comptes, no? l'actitud de l'Izondo era com d'oposició al seu propi partit? Sí, vull dir, ahir hi ha diversos moments. No? Vull dir, el pacte de 1995 és un pacte que lidera que lidera l'Izondo, altre error estratègic d'Unió Valenciana eh, enorme, jo crec que este, este finalment sí, si si esdevé en, en, en l'últim colp mortal per a la Unió Valenciana en aquell moment. En tot cas, se pacta en el PP, Lizondo assumís la presidència de les Corts i eh, després d'aquest moment és quan es produeix el relleu dins l'Unió Valenciana i es dona, es dona pas a, a Héctor Villalba i això fa que, que es produeix com terratrèmol intern perquè Héctor Villalba té una visió, una visió del pacte. Recordem que Héctor Villalba va votar en contra d'aquell pacte junt a les Juventus No Valenciana. Les Joventuts No Valenciana ens, ens manifestarem en contra del pacte amb el PP e. i, i clar, eh, l'Hector Villal va agafar un poc el, el lideratge pues, ell decidís fer les coses d'altra manera, no? I ahir és on Lizondo decidís... Lizondo, però no només Lizondo, Lizondo i el seu entorn, eh? Vull no, no, no oblidem que Lizondo no estava sol. Lizondo tenia un entorn de gent que, que avui són, són reconeguts membres i destacats membres del Partit Popular. Podríem eh, dir noms? Sí, pues, Vicent Ferrer, Alfonso Novo, eh, dir, eh, un poc la, la gent més, més significativa del seu entorn, eh, pues decidixen eh, provocar un, una bretxa eh, oberta amb, amb la direcció de la Unió Valenciana en aquell moment, liderada per Héctor Villalba, i això provoca una tensió que s'ha de resoldre i es decidís resoldre en el seu moment en l'expulsió en l'expulsió de Lizondo, però jo tinc que dir que, que crec que no hi havia cap altra possibilitat. Mm -hmm. Val a dir que en certa literatura no, el que s'ha dit és que precisament Villalba era com el dofí de, de Lizondo i que en certa manera fou en Lizondo qui va permetre que Villalba el substituïra. Jo crec que, que mai, mai no fou així, jo crec que Héctor, Héctor Villalba va guanyar el seu espai guanyar el, el seu espai en les bases, el seu reconeixement. No oblidem que també l'activitat parlamentària d'Hector Villalba com a, com a síndic del Grup Unió Valenciana fou ben destacada, feu, al meu parer, un gran treball i això el valida, el valida internament. Jo crec que Héctor se guanyà el seu espai en Unió Valenciana i fou un relleu, a lo millor no tan volgut per Vicent González Elizondo, com, com un relleu natural. Jo crec que fou un relleu malgrat Vicent González Elizondo. Mm -hmm. Deixem així el tema, no? ja hem contextualitzat eh, la situació en què ens veurem, no? que el, eh, jo crec que el punt clau de tota aquesta trajectòria serà 1999, uh -huh. i una volta ja hem vist més o menys com estava el tema en els majors, tornem als jovens, tornem a 1993, eh, Joventut Valencianista se crea, diguem, amb els expulsats d'una valenciana, però no només, sinó que hi havia gent que estava en les JNB que també formava part. Com és la relació entre les dues organitzacions en aquest període? eh, difícil, difícil perquè, perquè són producte i resultat d'un enfrontament entre eh, dos, dos grups importants de, de joves d'Unió Valenciana que s'enfronten a aquell congrés del 93 i després les relacions no, no foren fàcils, encara que, que les relacions personals sempre, sempre existiren. Jo sempre vas mantindre una magnífica relació en, en tota la gent que, que conforma JB, en la gent que fou, que fou expulsada en el seu moment. Vull dir que, que les relacions entre, entre grups fon, fon, o, entre organitzacions fou difícil, però, però diguem que les relacions personals en gran part es mantingueren. Mm -hmm. Eh, has parlat d'un trencament entre dues visions de la Juntes d'Unió Valenciana. Hem de suposar que d'una banda estaven els sobiranistes i de l'altra els regionalistes o és una cosa més profunda, més interna? Sí. Jo crec que, que no hi havia tantes, tantes diferències ni tants matisos ideològics. Eh, era, era una qüestió, o fou una qüestió molt, molt de formes de fer, molt, molt personal. Hi havia incompatibilitats de, de persones, i això condiciona, condiciona tot. No? Jo no, no portaria al terreny de les idees ni al terreny polític, sinó, sinó al terreny de, de, les, de les pràctiques i de les formes d'entendre. Jo crec que, que fou, fou un conflicte eh, fonamentalment eh, personal i també, vull dir, la figura de Lizondo tornant, tornant a ell, pues, també, també fou, fou important perquè hi havia gent que estava, estava molt enfrontada a les formes de fer de, de l'Izondo i això marca, marca aquell trencament. De fet, entre diguem els que guanyarien el Congrés o que no serien expulsats, crec que estava una de les filles de, de l'Izondo, no? Sí, sí, sí, una de les filles de l'Izondo anava, anava en, aquella, en aquella candidatura. Sí, mirat, mirat en perspectiva, jo crec que, que es cometrem molts, molts errors. Jo crec que allò es podia haver fet eh, d'una altra manera i, i de fet eh, també va, val a dir que jo, jo, jo en aquell moment tenia, tenia 18 anys, vull dir que, que realment encara <laughs> era una, una criatura, però, però és veritat que, que podíem haver fet les coses d'altra manera, podíem haver impedit eh, que, que els majors, diguem, l'Unió Valenciana en aquell moment, eh, podíem haver impedit que, que intervinguera de la forma tan decisiva que va intervindre, i jo, jo ho veig com una oportunitat perduda. Jo crec que allò fou, fou un, una, una gran oportunitat perduda, sense dubte. Mm -hmm. Amb 18 anys te trobes en, diguem, el gran sisme de les joventuts d'Unió Valenciana. Sí. I bé, com, és que clar, és que estem parlant de tot esta, este període de la política valenciana i realment tu has sigut com protagonista en unes edats molt, molt, tard, molt, molt poc tardanes, diguem, molt jove. Així anava, jo, jo era molt jovenet, eh, però, però saps que fe, feien política de forma molt intensa. Jo, jo recorde que totes les persones que... Tu has dit alguns noms, n'hi ha molts, molts altres. Eh, no sé, estic pensant en, en gent com, com, com Ferran Parada, que és, que és un excel·lent amic, en, en altra gent que a lo millor sona, sona més, més anònima, però, però érem un grup de, de molta gent jove que feia política les 24 hores del dia. Te puc dir que, que fou una etapa superintensiva eh, de visitar comarques, de visitar pobles, de, de fer un treball orgànic eh, ben, ben intens. Jo, eh, eh, ho, ho recordé de, de veritat eh, amb, amb, amb, eixa, amb eixa intensitat i, i dedicarem gran part de la nostra joventut a, a fer política. Eh? Uh I avancem un poc en el temps, no? Eh, tu també vas ser, no sé si president o secretari general de les JNB. Sí, en l'any 97. En l'any 97 acabes de president, si no m'equivoqueu. Secretari general. Secretari general. Mm -hmm i, i diguem que hi ha algun canvi, a lo millor pot ser del, del moment que entes tu a l'anterior o, o fou una línia més o menys continuista d'una tradició o com estaria el tema? Sí, tenen en compte que, que en aquell moment ja Unió Valenciana de la mà d'Hector Villalba pues, tenia, tenia un altre objectiu eh, l'objectiu de centrar el partit i de fer-lo i de construir una opció homologable a les opcions eh, nacionalistes a Catalunya o a Euskadi i era un procés en el que, en el que les joventuts estaven molt implicats i, i teníem una implicació molt, molt activa. És veritat que, que aquell moment fou un moment d'especial dificultat perquè governàvem amb, amb el Partit Popular i això generava moltíssimes tensions internes en el dia a dia i, i bueno, eh, fou una època ben xula, les joventuts no valencianes continuar amb el nostre camí de voler construir un valencianisme de consens i, i que posara fi al conflicte permanent que vivíem, una joventut no valenciana que enfrontàrem a aquest blaverisme més ranci que, que en aquell moment tenia un pes específic important. De fet, a mi, a mi em costaren algunes plomes el, el fer-ho el fer de forma de, decidida i, i determinada. Eh, però Eh, no, no, no, no, ens, entengue, no ens entenguerem lo suficient dins, dins Unió Valenciana. Eh, no, no vaig saber jo en primera persona el, el, el llaurar una, una relació eh, suficientment bona amb Héctor Villalba i això va fer que, que en l'any 98 pues, pues, eh, jo em presentia a president nacional en una llista alternativa i perguerem, i perguerem l'Assemblea la, Nacional front pues, a la gent que, que, que un poc estava més representada pel, pel valencianisme cultural eh, i, i en aquell moment recolzada per Héctor Villalba. Uh mhm. -huh. L'any 98, si no m'equivoco, és el Congrés de Gandia, Unió sí, Valenciana, sí. que és ja un, quan, encara que ja havia utilitzat anteriorment la denominació quan Unió Valenciana es defineix com a nacionalista valenciana, mm. i tu te presentes, diguem, en una llista alternativa a Héctor Villalba, no, no el te, la, la llista alternativa es produeix en l'Assemblea de, de les Joventuts New Valenciana uh mhm. -huh. i en el context de les Joventuts New Valenciana. Ahir eh, jo venia de ser secretari general, en aquesta època, com, com et deia, doncs, havíem, havíem generat moltes tensions amb el valencianisme cultural, perquè jo havia tractat de, de, de posar de manifest que el valencianisme cultural no, no podia no podia oposar-se d'aquesta forma a, al consens i no podia bloquejar l'enteniment entre valencians. Per valencianisme i cultura estem entenent bàsicament el ratpenat, no? Bàsicament el ratpenat. Uh mhm. -huh. I, I això em genera, genera contracossos eh, importants i, i genera que, que s'articule una opció una opció des de les joventuts no valenciana eh, d'oposició a lo que estàvem fent i Héctor Villalba pues, en aquell moment decidís bonament i legítimament pues, recolzar aquesta opció. Nosaltres perguem, perguem aquesta assemblea, que de fora de, del Consell Executiu Nacional de la Joventut Unió Valenciana i posteriorment té lloc el Congrés de Gandia. I si la teua llista pot ser agraeixit elegida en aquest congrés, eh, la posició de les joventuts respecte a la unitat de la llengua, quina hauria sigut? Bueno, nosaltres en aquell moment estàvem, estàvem per, per l'acord. Nosaltres de, de, defensàvem de forma oberta el pacte lingüístic, defensàvem que jo s'havia d'acabar tal volta no, i, i continua pensant-ho, la unitat de la llengua no, no és el tema, eh, és un tema absolutament col·lateral. Lo, lo important en aquell moment era, era desactivar el conflicte, desactivar el problema normatiu i que això pues, pues no fora un mur d'enteniment entre, entre valencians. Vull dir, eh, clar, és difícil, és difícil posar-se en el context del moment, però, però en aquella època allò era un conflicte civil eh, ben, ben intens. I en aquell, el que volíem era acabar en això, acabar en això. Què passa? Que hi havia gent que, que no li interessava el més mínim, no? Per què? Perquè bàsicament vivia d'aquest conflicte i, i clar, quan, quan algú proposa, proposa que cal acabar en, en allò que per a uns és el seu pa de cada dia, pues, pues és lògic que se generen conflictes. I, i clar, pues, doncs, de, fet, de fet jo crec que encara, encara eh, gent que, que estava en aquell moment encara continua un poc en, per almenys part d'aquesta gent en les mateixes posicions. Però vist en perspectiva, tampoc sembla que a dia d'avui, 2016, quasi 20 anys després d'això, no sembla que sigui un negoci molt lucratiu. No, no, ni ho era en aquell moment. Jo crec que en aquell moment era, era en la mesura que Unió Valenciana encarnava i representava en certa mida aquestes reivindicacions, però clar, quan, quan l'instrument polític deixa d'estar, pues, eh, eh, diguem que la importància i el pes específic d'aquests sectors pues, es va veure es va veure tangibilitzat, es, va veure, es, podia, es podia comptar la força amb la que comptaven, no? I, i, i era, ben, i era ben, ben escassa. Realment, la seva representativitat era molt poca. Uh mhm. -huh potser algun dels nostres oients no li sobte no? que en 1998 n'hi hagi gent que en un, des d'Unió Valenciana i des de dins, no? perquè he d'entendre que la teva posició tindria certa significació dins del partit, n'hi ha gent que potser defensarà l'acord lingüístic o fins i tot l'assumpció mm. més o menys explícita de la normativa de Castelló. Sí, de fet jo crec que, que mai fou un debat mai fou un debat eh, eh, oficial dins, dins Unió Valenciana, però sí que era, era un debat de corredor. Jo, jo recordé quan Joan francès Mira publica sobre la nació dels valencians, que fou titular en els mitjans de comunicació, jo recordo les converses internes pels corredors de la Seu Nacional de la Valenciana dient és una oportunitat per a tractar de pactar un marc en el que tots eh, ens sentim còmodes i desactivar el, el conflicte. Jo, jo sé, me, me consta, i a més vaig ser partícep, de que este, de que este debat existia i de que Héctor Villalba, que liderava el partit en aquell moment, tenia en el cap l'acabar en, en això més, més pront o més tard, sabent que era un obstacle. No? De fet, jo crec que la Unió Valenciana del Congrés del Congrés de Gandia és la, un, la millor Unió Valenciana, la més homologable, la més seriosa de totes les Unió Valenciana que ha hagut, que ha hagut en la seva curta història, i és desgraciadament la millor Unió Valenciana la que, la que, la que pateix la que el barap electoral. Uh mhm. -huh. Has dit que és una Unió Valenciana homologable. Eh, quines són les relacions amb els partits eh, homologables del País Basc i de Catalunya? Mira, eh, jo, jo t'he de dir que, que nosaltres, en la Joventut Unió Valenciana, tant en l'etapa en la que Vicent Flor fou secretari general com en la meva etapa posterior, mantinguérem relacions fluides per exemple, amb, amb la JNC, les Joventuts de Catalunya, o amb els joves d'Unió Democràtica, o amb la gent d'EGI, dels Joventuts del PNB. O sigui, les relacions foren, foren fluides. De fet, jo, vaig, el meu mandat com a secretari general vaig anar en, en diverses ocasions, eh, tant a, a Catalunya com a Euskadi, en representació de la Joventut Unió Valenciana, i, i si farem una llavor de normalització, jo crec que ben important. Com a partit, Mm, tinc que destacar que, que en aquell congrés de Gandia és la primera volta que el Partit Nacionalista Basc envia una delegació de forma oficial a un congrés d'Unió Valenciana, a més, curiosament, eh, encapçalada per, per IMAF, que en aquell moment, si no recordo mal, era, era eurodiputat. O sigui, jo, fou, fou una fita ben, ben, ben significativa. No? Era eurodiputat i anàveu en coalició. I anàvem en coalició. Perquè... que... El que passa és que eh, sempre en poc aquesta coalició, en certa mesura, faltava com, com, com el, el reconeixement de la interlocució, de la interlocució de tu a tu entre, entre un partit com Unió Valenciana i un partit com el PNB. No? I aquesta relació directa més enllà de la coalició es va produir i el PNB, amb aquesta presència d'aquesta delegació de Jo Soy Unimaz al Congrés, va, va reconèixer en certa mesura, Unió Valenciana com a, com a, com a interlocutor vàlid. No? I això jo crec que fou, fou un gran pas. Entenc que amb el PNB sí que s'ha arribat a tindre unes relacions normalitzades. Sí. El qui de la qüestió és amb Convergència, què? No, no va haver mai, mai relacions normalitzades més enllà de les relacions que tinguem amb les joventuts. No, no, no aconseguirem eh, no, normalitat en aquest sentit. Podem dir que les JNV i les JNC sí que arribaren a tindre unes relacions, diguem, normals, no? Sí, normals, però privades. Uh mhm. -huh. eh? Vull dir que, que les relacions que tinguérem pues, amb gent tan, tan valuosa, pues, Carles Campuzano, Josep o gent que avui en dia, de fet, té un paper ben, ben significatiu sí, però... a, a, la, a la nova, al nou Partit Demòcrata Català, eh, tinguem unes relacions, eh, jo crec, molt fluides, però, però dins de l'àmbit privat. Mm -hmm. He d'entendre que era un poc més complicat, no? Sí, era complicat. No, no, no era fàcil, eh? Mm -hmm. Jo sé que és difícil explicar que, que avui que, que això era, era complicat en aquell moment, però, però creu-me, era, era, era difícil perquè tenia, tenia moltes conseqüències, però, però teníem la, la honestedat suficient i, i l'altura de mira suficient com per, a, per anteposar el que creiem que era bo el que creiem que era necessari a, als problemes que ens poguera ocasionar això. Uh -huh. De tota manera, també vull dir, avui en dia pot semblar surrealista no? que, un, que dos partits liberals, demòcrates i valencianistes i catalanistes puguen tindre males relacions, mm. però també mirant la història d'una valenciana pot sobtar el contrari, no? que fins i tot aquestes relacions arribaran a normalitzar-se. Sí, sí, la veritat és que és que és una paradoxa. Però tinc que, tinc que portar-te una, una dada que, que molt poca gent coneix. Eh, Unió Democràtica, eh, joves, Unió de Joves, va convidar al seu congrés a la Joventut Unió Valenciana per única volta en, en la seva història en l'any 94, si no recorde mal, el, quan, quan liderava quan liderava Unió de Joves, Toni Castellà, que avui és el líder de Demòcrates de Catalunya, eh, convidar oficialment a les Joventuts no Valenciana. Vull dir, si, sí, sí va haver, van haver intents de, de normalitzar eh, des del punt de vista institucional les relacions entre el valencianisme polític i el catalanisme, però no, no, no anar més enllà d'intents tímids, en aquest cas més, més per, per, per la línia diguem, oficial, però, però sobretot insistís que eh, des de l'àmbit des de l'àmbit privat on hi havia, on hi havia una, una molt bona relació. Uh mhm. -huh. La pregunta morbosa de en quin idioma parlàveu no vaig a fer-la perquè, òbviament, no era en castellà. Sí, efectivament, no era en castellà. No? <laughs> I bé, continuem parlant de relacions. Eh, estem parlant de l'any 97, no? que si no m'equivoco és quan se publica el llibre de Joan Francesc Mira. Uh mhm. -huh. Has dit que dins d'Unió Valenciana es va veure això amb expectativa, no? fins i tot amb certa esperança de que servirà per a normalitzar certes coses. Sí tornem al 97-98, quina era la relació amb ixa UPB que moria i ixa bloc nacionalista que naixia? Pues mira, eh, he de dir-te que en el temps que vaig ser secretari general de la Joventut New Valenciana foren les, les primeres ocasions que farem convocatòries conjuntes, per exemple, actes conjunts eh, per al 9 d'octubre o per al 25 d'abril. Tractarem sempre de, de procurar la unitat d'acció amb la gent de Joves UPB, la, amb la gent de Tirant lo Blanc, amb la gent de, de JB o, o de... A plec de, de joves també. A plec de joves, efectivament. I farem, i farem moltes cosetes eh, junts. També tinc que dir-te que les relacions amb els joves d'UPB sempre, sempre foren difícils, però eh, torne, torna a assenyalar perquè crec que és important. Les relacions personals i privades de tots els que estàvem en aquell embolic sempre foren molt fluides. Sempre foren molt fluides en Ferran Puigades, sempre foren molt fluides en Josep Vidal. Vull dir, eh, crec que saberem teixir un, unes relacions eh, personals eh, ben, ben fructíferes i, i ben sòlides eh, fins al dia d'avui. Jo crec que, que això és algo que, que faltava al valencianisme polític que el catalanisme pues, es, es va construir de forma molt, molt evident i que va servir per a, per a generar aquest catalanisme transversal que avui en dia és inqüestionable i, i jo crec que, que la nostra generació va ser capaç de bastir un nivell de relacions interpersonals molt, molt sòlid, insistir fins al dia d'avui, amb tota una generació dels, dels 70-75, pues, pues continuem tenint, eh, jo crec que eh, uns serem més amics o menys, però, però certa harmonia eh, col·lectiva entre, entre tots aquests membres d'aquella generació. Uh mhm. -huh. Estem parlant d'afinitat eh, més o menys personal, estem parlant de convocatòries conjuntes, entenc que sempre estem parlant de les joventuts i no dels partits majors. Sí, sempre de les joventuts. Els partits, els partits majors no, no arribaran a tindre a tindre massa, massa relació és veritat que la JB va intentar eh, unir els dos, els dos mons en diverses ocasions. Recordem aquells debats en el Club Diario Levante entre Héctor Villalba i Enric Morera. Van haver intents, van haver intents. De fet, jo crec que, que els intents més, més evidents i més obvis eh, es produïren després de les eleccions del 99, on, on Unió Valenciana i el bloc queden els dos a les portes del 5%, la, la gran oportunitat històrica perduda fou aquella. Allà s'intensifica la relació, però, però no hi hagué cap, cap fruit d'allò. Es planteja alguna volta unir, encara que fora com a coalició electoral, els dos partits? En la pràctica no. En la pràctica no. Hi haurien intents, intents de sentar a la mateixa taula. Hi haurien intents de, de fer pensar en, en una opció eh, valenciana eh, o valencianista única però, però en la pràctica no, no, va haure, no va haure res. Seria, seria més fàcil i més xulo contar que, que hi hagueren converses i que es troncaren i que hi havia un projecte, però jo, jo honestament crec que no, no va haver massa, massa d'això, més enllà d'intents eh, eh noms i cognoms de persones que, que digueren yeah, és evident que així hi ha un problema, és evident que tenim que parlar, però, però mai va, es va arribar a res. Jo crec que l'únic intent, l'únic intent que va haver de, més o menys solvent fou allò de la Convergència Democràtica Valenciana, que, que s'hi va tractar d'unir els dos mons des de la política, per a la política, i que, i que fracassada estrepitosament. Mm -hmm. De fet, aquest tema l'hem obviat durant tota la conversa, encara que en altres entrevistes, per exemple, amb Johnson sí que l'hem tractat. Sí. Mm, no només la teva participació en aquella CDB, que tu series, tindries 20 anys per aquesta època, inclús menys, sí. eh, quina font? Sí, jo, jo era en aquell moment secretari de l'Organització de les Joventuts Unió Valenciana, perquè després d'aquesta assemblea del 93 eh, jo vaig assumir la, la secretaria d'organització i nosaltres en aquell moment es pentàvem molt, vull dir, teníem, teníem moltíssima il·lusió dipositada en, en que Convergència Democràtica Valenciana poguera ser un intent seriós, tal volta l'intent definitiu d'unir dos mons i de crear una opció política valencianista transversal que fora capaç de sumar a, a moltíssima gent de diferent procedència. No? Jo ho vaig viure en, en, molta, en molta intensitat, en moltíssima il·lusió, una llàstima que la vida fora la vida d'aquella aquell, convergència democràtica valenciana fora tan curta. Jo recorde de veritat en, i molt de carinyo a la presentació d'aquella convergència democràtica valenciana en l'Ateneu Mercantil perquè pensàvem que era l'inici d'algo gros. Desgraciadament, eh, pues, pues el tacticisme polític i gent que va decidir bloquejar allò des d'inici pues va impedir que, que allò cristal·litzara en res, però una altra oportunitat perduda podríem dir que aquesta oportunitat es va perdre perquè no hi havia acord en qui devia ser el cap de llista? No, jo crec que es va perdre es va perdre perquè Lizondo va baixar del, del carro. El seu entorn, jo sempre he defensat que, que és l'entorn de Lizondo el que convence a Lizondo de que, de que Convergència política Valenciana no pot produir-se. Perquè tinguem en compte també que en aquell moment és Unió Valenciana la, la forta des del plànol eh, política electoral i, i consideraven que era, que era un poc eh, un exercici de neutralització d'Unió Valenciana i, per tant, de pèrdua de poder i, i convenceren a Vicent González Elizondo de que jo no, de que ja no podien anar endavant. Però jo crec que en determinat moment, sent justos, Lizondo creu en el projecte. Si no, si no aquella presentació en l'Ateneu Mercantil no, no es produeix. Crec que Rafa Blasco eh, personatge d'infaus. record, avui, avui en dia, desgraciadament, pues, pues en aquell moment va tenir la capacitat de, de sentar en la mateixa taula gent que no s'havia sentat mai en la mateixa taula i de construir l'embrió d'un projecte que podia haver sigut exitós. I jo crec que podria haver-ho haver estat eh, des del punt de vista organitzatiu, però sobretot des del punt de vista electoral. Uh mhm. -huh. I bé, tornem a l'any 98-99. Eh, de fet, crec que és en febrer del 99, quan la joventut valencianista més o menys s'associa no? a Unió Valenciana, abans ja de les eleccions que serien definitives. Sí, uh mhm. -huh. sí. Ahir es produeix... Eh, eh, no, no oblidem que la gent de, de joventut valencianista, que, que abans del 99 eh, ja tenen, tenen trencaments interns i hi ha gent que abandona el JB, es presenten també dos llistes, vull dir, una època bastant convulsa. La gent que que acaba, que acaba estant en JB en, aquesta època, pues, pues tenia una inequívoca vocació política i decideixen donar el pas, no? I decideixen donar el pas eh, de la mà d'Unió Valenciana, allò no, no va bé, allò produeix el, el trencament i, i la, i la implosió de, de JB i això fa que gent acabara després en el blog, gent acabara després en el Partit Popular, vull dir, es produeix un trencament, un trencament definitiu. Però allò ve donat per la vocació de, de tota aquella generació de fer política. No, no oblidem que tot torna, torna el discurs generacional. És una generació que, que es cultiva i creix en la política activa. I, per tant, estem parlant de la, de, en la majoria de, dels casos de perfils amb una vocació política important. Uh mhm. -huh. I què va ocórrer a les eleccions del 99? Pues que la millor Unió Valenciana va, va fracassar electoralment. Jo crec que la teoria del peix gran es menja el peix menut en, en lo que a pactes eh, té, té a veure és, és, eh, és una teoria provadíssima. Jo crec que no, no, hi, ha, no hi ha peix menut que acabe traguent rèdit Eh, electoral d'un pacte amb, amb un partit de majors dimensions. Pues el, el, PP, el PP traça una, una tàctica eh, molt, ben, molt ben estructurada, eh, molt ben pensada, de, de, de fagocitació d'Unió Valenciana, i ahir pega el, el, el, gran, el gran colp i tragué, i tragué Unió Valenciana del Parlament. Jo crec que que el PP capitalitza lo, lo poc bo que Unió Valenciana havia fet en el govern, perquè tinc que dir que, que Unió Valenciana no, no tingui un paper especialment, especialment important i interessant en, en, en l'acció de govern, jo crec que ho feu malament, i, i el PP pues, doncs, era, era molt, més, molt més gest, era, tenia molta més capacitat política i, i tragueren partit això i, i feren que Unió Valenciana caiguera que hi a l'extraparlamentarisme. No? Mm -hmm. I molta gent que a lo millor en aquesta època era més o menys, no? Estava no sé si se definien com a nacionalistes, però sí que estarien més a favor d'aquestes tesis de marcar distàncies en el PP. Del 99 al 2000, 2001, acaben tots dins del Partit Popular. Sí, jo crec que, que Unió Valenciana ahir demostra pues, pues, que, era, que era un partit que s'havia consolidat només en funció de l'adquisició de, de certes parcel·les de poder i que fora d'aquestes parcel·les de poder no tenia, no tenia capacitat orgànica de subsistir. I, i clar, amb la, amb la dimissió d'Hector Villalba pues, entra en un bucle eh, de auto, autodestructiu on, on és després José María Chiquillo que agafa, que agafa el lideratge pero, pero ja diguem que, que entra, entra una Unió Valenciana entra en un procés de coma eh, des del punt de vista polític i, i de coma irreversible. I, bueno, es produeixen batalles internes de tot tipus, eh, però al remat el que, lo que acaba fent eh, José María Chiquillo és, és posar el cartell d'envenda venda d'Unió Valenciana i, i vendre les restes eh, pues, pues, en este caso en beneficio propio. Yo creo que, que José María, que es una persona que, que respecte a la que le tinc cariño, pues, pues, feu, eh, feu un exercici de supervivència, pues, eh, vaig a un punt de vista equivocat, jo crec que es podien haver fet les coses d'altra manera, però, però bueno, va, va vendre el poc que quedava, perquè molta gent va pegar a fugir i se'n va anar a casa, i, i ahir acaba la història d'una valenciana. Uh mhm. -huh. Val a dir que després uns altres ho han fet, però també obtenim menys rèdit. Sí, és veritat. L'altre dia comentava en un amic que, que les restes d'Unió Valenciana s'han venut en diverses ocasions. Eh, no, no sabíem si eren diverses, diverses eh, fites de, diguem, de, de diverses Unió Valenciana que s'havien venut, en este cas al paper, però jo crec que va ser la mateixa venda, només que en diferit. Eh? Vull dir, eh, la, la vengué primer... Eh, eh, José María Chiquillo i després eh, Miralles i tal, però jo, jo crec que ja no, no hi havia res, no hi havia cap substrat darrere, només que un, un nom que encara era recordat per part de l'electorat i que representava representava ser valencianisme que el PP volia, volia capitalitzar. Uh -huh. I després d'aquest escenari, eh, tu també te'n te vas d'Unió Valenciana, no? Sí, eh... me'n vaig en l'any 99. Jo me'n vaig justet abans de la asamblea en la que Enric Ramon, que liderava un poc, diguem, l'equip que provenia de la direcció d'Hector Villalba, front a José María Chiquillo. Jo, jo abans d'aquesta assemblea d'aquesta Unió Valenciana perquè considero que el projecte està esgotat i considero que, que la direcció que anava a prendre no era, no era en la que jo me sentia còmode. Mm -hmm. I després d'això, eh, tu participes d'una curta organització que és la, el CNV, no? Centre Nacional Valencià. Sí. Podries parlar-nos un poc d'aquesta oscura organització? Sí, bueno, no, no sé tant oscura. Eh, no, érem, érem un grup d'amics que, que proveníem de les joventuts New Valenciana que, que des d'aquesta vocació política que ens inspirava mm, pues, muntarem el Centre Nacional Valencià que, que era una organització que tractava de, d'organitzar tertúlies, de, un poc que tenia com a, com a objectiu pues, pues, doncs, unir sensibilitats i tractar de predicar un valencianisme entès des d'altra de, des de perspectiva i entès d'altra forma, eh, un valencianisme de consens, de superació, i, i era més, més un moviment cívic eh, que, que altra cosa, que no tenia, no tenia més objectiu que, que això. Més o menys estem parlant de l'any 2000, 2001 i... Sí, sí, a partir d'ahir jo, en lo personal, tinc un procés en el que faig algunes cosetes, en, també des del punt de vista personal pues, em, toca, em toca viure, viure a Londres una, una temporada, eh, faig algunes cosetes des del punt de vista professional, però, però diguem que, que entra en un procés de meditació de meditació interna, introspectiva i, i després, eh, pues, eh, un poc més tard decidisc intentar, intentar entrar en el blog, que pensava que estava, estava en una línia eh, interessant de construcció d'un valencianisme polític de central, de centre, en, en, vocació, en vocació transversal, i, i decidís que pues, presentar la, la, meua, la meua alta en, en el blog eh, va, a dir que fou un procés bastant complex pensava que anava a ser fàcil però no fou gens fàcil i, i vas, durar, vas durar molt poquet allà molt poquet. De fet, la pregunta que m'ha fet ells, quan de temps duraves dins del blog? Molt poquet. Eh, per, què, per què dius que fou complicat el teu ingrés? Doncs pues mira, perquè, perquè vaig intentar eh, entrar a, com a militant de, de la Ribera Alta, en el que sent, i, i vas tindre, vas tindre serios problemes. Jo tinc que dir que vas tardar quasi un any en qui la meva alta com a militant fora acceptada, tinc que agrair-li eh, eh, a Ferran Puigades, que en aquell moment era secretari general de, del bloc, eh, que, que m'ajudara, perquè en, en realitat dir, pensava que, que anava a ser algo de, de avui per a demà, que anava a ser una cosa senzilla. De fet, jo no vas buscar ni vas tocar cap porta per a, per a ser militant. Em vas presentar un dia a la seu del carrer Sant Jacint, i vaig agarrar la fulla, la vaig omplir, la vaig deixar i, i només que això. Eh, va, gent, va hi gent que es va posar eh, a, que, a que jo formara part del blog fins a un límit eh, ben seriós. Vull dir, en aquell moment el col·lectiu de Carqueixent no, vot, vot, votar en contra de que jo fora militant del blog, bueno, es produïen una sèrie de, de ruïdos, ruïdos interns que jo no, no havia no havia intuït que, que podien passar. Eh, i al final vaig militar a la ciutat de València i tinc que dir de nou que, que gràcies a, a Ferran Puigades. Mm -hmm. Abans comentàvem no? si n'hi havia intents d'unir a Unió Valenciana o al Bloc en una coalició electoral o alguna cosa semblant, com veiem, no era tan senzilla. No, que va, que va. Eren molts distints. Jo crec que eh, lo, que hi havia eren, eren insistís que en, en la teoria, perquè jo crec que és, és, és certa, no? Hi havia moltes connexions personals, hi havia moltes complicitats personals, hi havia molt bona relació entre molta gent, però no hi havia cap connexió institucional que, que meresquera la, la pena, de fet. De fet, inclús jo, jo que era dels, dels privilegiats, que sí tenia una bona relació amb moltíssima gent del bloc, a mi em va costar, Déu i ajuda, el, el, ser, el ser militant del bloc. Vaig, vaig tardar tant en aconseguir-ho, i després em, em vas donar de baixa ben, ben prompte quan, quan el bloc va, va decidir tornar un poc als camins de, del pacte en Esquerra Unida i un poc a, a tractar de reeditar un poc aquest bloc d'esquerres de, que en aquell jo no, no, no em sentia representat. Diguem que tu estàs al bloc fins 2003, no? que és la enèsima derrota electoral del sí, bloc sí. i del lo que era abans UPB. Sí i que quan se decideix, de, suposo que serà després del Congrés, no? En Enric Morera eix com a, com a sí. secretari general, se decideix sí. deixar, de manera simbòlica s'escenificaria en que s'abandona el taronja i se torna al roig. Sí, sí. jo crec que aquest procés ja es va, va produir anteriorment a, a aquest congrés. Jo, jo crec que el, el meu desencant és, és anterior i, i, i ese canvi del, del, taronja, del taronja al roig que tu bé, bé exemplifiques, eh, es produís abans. I jo vaig considerar... Jo crec que el camí que em prengué el i eh, aquest camí taronja, fou molt encertat, crec que es feu bé, crec que el blog va adquirir un pes específic que no tenia fins a aquell moment i que no havia tingut mai l'UPB ni havia somiat i, i hauria d'haver-se perseverat en aquell camí. Es va decidir es va decidir altre i, bueno, i avui en dia, des de la perspectiva de, del dia d'avui, no, no podem, no podem qüestionar-ho perquè perquè compromís al remat a un li agrada més o menys és un cas d'èxit. Mm -hmm. També val a dir que ha sigut un cas d'èxit anant de taronja, no de roig. Sí, bueno, jo no sé quan, no, no sé quin to de taronja eh, ja, ja, avui en dia, ja avui en dia compromís, eh, però eh, jo diria que compromís és una coalició més, més pròxima al roig que no, que no al taronja. Bé, bé, jo crec que, que, que tant intentar-ho, perquè no oblidem que, que els intents del bloc d'esquerres valencianista eh, ja, ja portaren a Pere Major a ser, a ser diputat de les Corts Valencianes l'any 87, si no recordo malament. Vull dir que ja, ja venien d'intents eh, repetits i, i bueno, pues en compromís el que fa és polir-se el model, però, però bueno, eh, encara que és un cas d'èxit, pues, uno, uno milita en compromís perquè no, no, no sent que siga, siga el seu lloc, eh, desgraciadament. No? Mhm. eh, com bé has dit, no pot ser el taronja de compromisos més roig que no liberal, que és l'altre mm. gran grup social que ha utilitzat el color taronja. Sí. Duem més de 50 minuts d'entrevista, hem repassat i ens hem deixat moltes coses sobre el trajectòria d'Unió Valenciana, i de fet, tu Unió Valenciana la deixes crec que en 24 anys, no? Seria... Sí, jo crec que 24 anys, exactament. És que, clar, ah, és una cosa que m'ha agradat de la teva biografia perquè tot, diguem, va molt ràpid. Tot va molt ràpid. I, de fet, vaig voler parar en aquell moment, però, però va seguir igual de ràpid. En altres àmbits, però igual de ràpid. I sí que diguem no, que a partir d'aquest moment tu ja agafes un poc de distància, no? pot ser de reflexió, sí. i després vindrà el, el projecte d'Units per València. Sí, jo, jo em, centre, em centre en la meva trajectòria professional, eh, des de l'any des de l'any 2000-2001 i, i no, no me'n baix d'aquest objectiu fins al dia d'avui. No? En aquest trànsit eh, centrat en, en el món professional pues he, tingut, he tingut alguns, alguns intents d'aportar el meu granet d'arena eh, com, com el que cites, el d'Unís per València, que és, que és jo crec un intent, un intent ben interessant que, que tracta de construir una eina política eh, des d'un valencianisme de centre, amb vocació de centralitat, amb vocació transversal, al marge de conflictes, però en tot cas, pues, pues, pues, pues un intent que, que amb totes les bones intencions del món pues, acaba per ser eh, per no tindre cap rellevància electoral, no? però bueno, fou, fou, fou un intent, no, ens anava bé, i, i desgraciadament pues, pues no, no continua. Diguem que aquest intent que, com tu has dit, no anar bé, eh, molts dels nacionalistes o dels antics nacionalistes d'Unió Valenciana ja estaven en el bloc i en compromís, mm. i qui sí que serien els seus companys de viatge en eixa, entre cometes, aventura, serien molts dels que més de 10 anys abans eren de, del sector d'Hector Villalba, no? Sí, jo crec que n'hi ha, ha dues etapes, dues etapes ben diferents. L'etapa d'Unís per València, que tracten de construir un, un espai, un espai que, que poguera capitalitzar pues, doncs, diguem, a, a tota la gent que vota aquella Unió Valenciana eh, més, més de l'any 99 i, i tractar de recuperar un poc aquest esperit i després una segona etapa que, que és l'etapa en la que jo crec que encertarem una miqueta més des del punt de vista estratègic que fon la de demòcrates valencians. Jo jo estic ben, ben orgullós d'haver sigut un, un dels impulsors de demòcrates valencians. Jo crec que és, o fou el projecte. De fet, en aquell moment s'incorporà, estem parlant de l'any 2013, s'incorporà a demòcrates valencians no només gent que provenia d'Unís per València, no només gent que va votar Unió Valenciana en el seu moment, sinó, sinó molta gent que tampoc no es sentia reflexada en, en, el, en compromís i, i es va generar una amalgama de, de, de perfils eh, jo crec que, que molt, molt interessant i amb molta projecció, gent que venia de diferents jocs i, i bueno, pues, una llàstima que, que es va llançar demòcrates valencians tinguérem una molt bona acollida molt bona acollida però després, pues, pues per moltes raons, no, no va tindre continuïtat. Però continué, continué pensant que, que és el projecte que cal, que cal en aquest país. Mm -hmm. Com bé has dit, no, de fet no arriben a les eleccions. No arriben. No arriben, no. <laughs> Deixa'm ahir el tema? O... Sí, sí, no arribaren, no arribaren perquè, perquè jo crec que, que una volta més els personalismes i, i els problemes de pell pues, eh, superaren a, els objectius compartits. Gràcia Bentonova més del valencianisme fou víctima víctima dels egos. Mm -hmm. També és veritat que a tu totes aquestes coses te pillen un poquet lluny de, físicament no? de, de les mm. discussions perquè tu no estaves a València en aquesta època. Sí, és curiós, justet en, en la presentació de Demòcrates Valencians, en les primeres reunions de l'executiva de Demòcrates Valencians, jo vaig ser una de les persones que es va deixar la pell per a que això fos realitat però jo en realitat me n'estava anant, me n'estava anant perquè jo ja m'havia compromès en, en una companyia, en l'àmbit professional, eh, i anava a desempenyar eh, la direcció d'esta companyia a Xile, i jo ja estava en un compte enrere. I, però va, vaig dedicar tots els meus esforços en aquell últim mes que vaig estar, que vaig estar a València per a, per a tractar de deixar encaminar demòcrates valencians per a que, per a que ja anara, anara conformant-se i anara, i anarà sent cada volta més una realitat. Després, el devindre del projecte pues, ja no va estar en les meves mans i, i bueno, pues, acaba com acabar, que, que tampoc tinc massa detall de, del, del per què, però intuïs que fou una, una qüestió de persones, bàsicament. Uh -huh. I bé, i a Xile, què, què tal per Xile tot? O sigui... Bé, per Xile, per Xile bé. Xile és un, és un magnífic país per a, per a viure. Eh, el Xile és, és, és, és un poble eh, ben particular, amb molta personalitat, és, des del punt de vista eh, cultural de, de moltíssima riquesa i, i també és un país eh, que està en ple, en ple canvi polític. Jo crec que, que ara, ara els dos grans blocs d'esquerra de, i dreta, que són blocs històrics eh, nascuts de, de, de la transició democràtica, pues ara estan, estan sent qüestionats eh, més que mai eh, i s'alternança i se bipartidisme. Ja, ja no es pot parlar de bipartidisme perquè no són dos partits, són dos coalicions, però sí una alternança permanent entre uns i altres i he tingut la, la, la magnífica oportunitat de participar en la construcció del centre polític de la mà de la mà d'Andrés Velasco, que fou, fou ministre eh, de, de Michel Bachelet en el primer govern, i, i qui, lidera, qui lidera aquesta opció de centre, que s'anomena Ciudadanos, tinc que, tinc que dir-ho tinc que dir així, no, jo, jo, jo era partidari en el procés que tinguérem de triament de, del nom, jo, jo era partidari des que defensava una opció diferent a la de Ciudadanos per, per raons per raons evidents, perquè ho, ho té dos, dos jocs eh, polítics, el, el joc que, que desenvolupa Xile i el joc que té, que, que té a València, i a mi m'incomodava el nom de Ciudadanos, perquè jo no, no, no m'identifiqui amb els Ciudadanos amb els Ciudadanos eh, espanyol i, i bé, doncs per, perguerem o sigui, va, va ser triada l'opció de Ciudadanos per sí, perguerem, perguerem per poc però perguerem eh, però en tot cas, eh, més enllà del nom que és el menys important s'està bastint una alternativa de centre eh, eh, ben, ben important a Xile eh, que té l'aspiració de governar l'any que ve, que són eleccions, eleccions parlamentàries i presidencials i, i jo tinc la sort de, de participar en directe de tot aquell procés. Mm -hmm. Si vols, fer nos cinc cèntims, no parles un poquet més d'este Ciudadanos que va néixer com a força pública? Sí, eh, va néixer d'una organització cívica, que era Força Pública, que, que tractava de bastir eh, un poc el discurs polític de lo que anava a ser una opció, una opció política, donarem el, donarem el pas. Jo va, vaig ser el secretari general de Força Pública, eh, vaig tindre també l'oportunitat de ser el primer secretari general de Ciudadanos, i, i allà a Xile convertir-se en partit polític no és tan fàcil com, com així. Així, en cinc persones fundadores, un acte notarial i poca cosa més, fas un partit. Allà has de recollir més de 15.000 firmes i no només firmes d'adhesió, sinó que la gent subscriu un alta de militant davant notari. O sigui, tu imagina't el que suposa així la carrera a captar 15.000 persones que s'han de comprometre notarialment a ser militants del teu partit. És un procés complexíssim, més encara en un país on les distàncies són brutals, perquè de Santiago a Antofagasta, que està al nord, són 3 hores d'avió. Portomont, que està al sud, són altres 3 hores d'avió. La logística que requereix un projecte per a constituir-se un partit polític en Xile és de lo més difícil que jo he pogut veure mai. I en això estem. Ara anem el 28 de juliol eh, a cobrir el primer i la primera fita per a ser partit en una part de Xile i després el 31 de desembre de 2016 acabarem sent partit en, en tot el territori xilè. O sigui, que damunt del procés de creació diguem, s'allarga durant mesos. Durant mesos. I estem parlant de setmanes i setmanes i setmanes així de recollir firmes al carrer. Eh, de veritat, és un, és un procés d'un desgast eh, brutal, però és el que exigeix la, la legislació xilena que està feta està feta i construïda i pensada per a, per a evitar que sorgisquen noves forces polítiques. Uh mhm. -huh. I en aquest procés eh, pues, pues estem lluitant per a, per a tractar de ser-ho i de poder competir eh, a les properes eleccions eh, parlamentàries i presidencials. Mm -hmm. Molt bé, Pere, estem arribant al final de l'entrevista. De fet, estem fora de temps, però tampoc és que m'importa perquè jo m'ho estic passant molt bé escoltant-te. Eh, Podries explicar-nos un poc no, sobre els objectius també de Ciudadanos Força Pública i, i, i com, com encara nostres eleccions que, com has dit, són en 2017 en Xile? Sí, Ciudadanos representa representa el, el centre polític, l'equilibri, el sentit comú, les noves formes de fer. Som un partit eh, d'un militant un vot, un partit absolutament transparent, eh, on les primàries eh, s'utilitzen per a l'elecció de qualsevol càrrec intern. Eh, és un partit que representa, encarna la nova política front a, a les velles pràctiques de la política del, de, la, de, la, nueva mayoría y de, y de, Chile Vamos, que son izquierda y la dreta eh, respectivamente, que, que venen, venen de una transición democrática eh, on, on les formes de fer pues, estaven certament molt, molt prostituïdes i, i, on, i de, des d'on s'entén la política eh, d'una forma, forma molt, molt particular. Els grans partits, al final allà, eh, tenen, tenen mono, mono, monopolitzat les institucions, les institucions estan, estan sent... Eh, són, són institucions quasi, quasi mimètiques als, als partits i això fa que, que la vida institucional xilena siga, siga molt, molt, molt complexa. Entonces, Ciudadanos el que vol és trencar en aquesta dinàmica i, i constituir eh, un, un nou espai que, que, supere, que supere aquestes velles pràctiques. No? Per tant, ens sustentem en això, en nova política, noves formes de fer i centre, i centre polític. Mm -hmm. Has dit no, que este nou partit representa les noves formes de fer política. Sí. És possible fer noves formes de fer política sense ser d'esquerres? Absolutament, jo crec que això és un, un dels grans dogmes. Jo no, no entenc que la nova política vinga exclusivament des de, des de l'etiqueta de l'esquerra per a res, vull dir, és que no, no té res a veure una cosa, una cosa en l'altra, vull dir. Eh, se, pot, se pot ser una persona de centre eh, i estar absolutament d'acord en polítiques de drets generació democràtica, en, en, en una nova llei electoral, vull dir, en, per, a, per a res ho ha de ser d'esquerres, per a, per a dur eh, eixa, eixa, o per a defensar aquestes formes de, de fer aquesta nova política. Uh mhm. -huh. Molt bé. Pere, eh, jo crec que ara sí que sí, ja podem posar-li el punt final a la nostra entrevista. Eh, ens ho passa molt bé i, i res més. Eh, Convidar-te, que ja saps que tens les portes obertes del programa per a quan vulgues. Molt bé, un plaer estar amb vosaltres.